acabo de decir que te olvidé eh. eh. Pero es sincero, cariño, no puedo aunque lo intenté Sigo deseando que todo eso como el día cero Y de tu retrato sigo prisionero Trato de escaparme, pero no puedo No lo consigo, por más que quiero me escapo Sin tu retrato, sin mi creo que una parte de mí se fue contigo Sigo caminando, y pero vacío Ya no sé ni lo que he intentado Hasta me he medicado Ya perdí la cuenta de las veces que lo he meditado Cuánto tiempo he dedicado Y no sabré cuánto siento el haberte lastimado Es que sin que todo esto se me volvió complicado Y ojalá que fuera una peli para correr que todo desde el tío de la realidad sé que lo veo complicado. y que lo he intentado, pero no he tenido más que ningún resultado. Sigo atrapado. Y como me vuelves al rato prisionero de paz Diciendo que me falta de todo Casi que me mata la tos Baby, perdido en el smoke Yo sé que me olvido de todo Menos de tu retrato, no Y que soy para escaparme, baby, I don't know Y como me escapo, Sin tu retrato Sé que mente se evidente no lo consigo por más que trato.